assalomu alaykum kanalim obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar mana biz kasallikni xuddi mm, daraxt deb tasavvur qilsak mana daraxt biz faqat daraxtni shoxlarini e'tibor beramiz ya'ni simptomlariga kasallikning simptomlariga e'tibor beramiz lekin biz kasallikni ildiziga e'tibor bermaymiz biz qanchalik mana e'tibor beraylik qanchalik shoxlarni kamaytirganimiz bilan ildizi qolib ketaveradi ana shuning uchun ham kasallikni biz butkul tuzata olmaymiz buning uchun kasallikni ildizi bilan yo'q qilish kerak umuman butkul yo'q qilish kerak rahmat barchanglarga sizlar bilan paleolog nutrisolog dietolog psixolog parapsixolog ong osti bilan ishlash bo'yicha ekspert tetta mutaxassisi valilog assotsiatsiya a'zosi husanbek ilhomov bo'ldi